Wow, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak gol ke gawang kiper Qatar pada menit ke-39. Portugal bertemu Qatar pada dini hari. Di awal babak pertama pertandingan Portugal terus menekan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tim bermain menguasai bola. Beberapa kali Portugal terus menyerang, namun ke gawang kiper Qatar, namun bola tetap berhasil diamankan oleh kiper lawan. Beberapa menit kemudian Ronaldo mendapatkan kesempatan tendangan free kick masih terkena oleh pemain lawan. Ronaldo hampir saja membuat gol saat mendapatkan umpan lambung, tapi masih bisa ditepis. Lalu pada menit ke-24, Cristiano Ronaldo nyaris saja membuat gol. CR7 mendapatkan umpan dari belakang, tepat berada di posisi kosong. Tetapi lagi dan lagi masih bisa ditepis oleh kiper lawan. CR7 terlihat agak kesal karena bola sedikit menceng akibat terkena tangan kiper tersebut. Nah, pada menit ke-39 Ronaldo berhasil mencetak gol. Akibat kesalahan bek lawan, bola terpaksa mengarah tepat di depan kaki Ronaldo. Tanpa pikir panjang, CR7 langsung menghempaskan tendangan kaki kirinya dan berbuah gol. Alhasil Portugal unggul 1-0 sampai menit berakhir. Lalu CR7 digantikan oleh pelatih dan tidak bermain lagi di babak kedua.